شغل حرية كرامة وطنية شريخ مزيف والبداية هي الديف ملعب الشريخ مزيف والبداية هي الديف ملعب الشريخ مزيف والبداية هي الديف أنا عثمان بن سلطان عمري 35 سنة أصيل مدينة الرديف من ولاية قفصة أستاذ معطل على العمل اختصاصي علوم الحياة والأرض وأنا مرديف ويكون لي فخر أني نكون مرديف لأن رديف هذه نحسها أمي أختي حياتي ودية رديف هي بالنسبة لي قضية قضية تاع وطن لأن تمثل جزء كبير من تونس وتمثل معناها نواة الحراك الاجتماعي ونواة النضال ونواة الثروة الوطنية في تونس انا خرجت من ردايف 2002 آه، بحكم معنا آه، التزاماتي معنا باش نقرا خرجت نقرا في صفاقس خليت رضيف معنا في وضعيه رجعت بعد سبع سنين ثمانية سنين نلقى رضيف في نفس الوضعيه معناها وضعيه مترديه جدا وضعيه معناها نقدر نقول عليها كارثية بالحق على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى البيئي خاصة وهذا كله يرجع معناها المتسبب الرئيسي اللي هو شركة فاسفات قفصة اللي حاولت تنهب معناها ثروات ومجهودات معناها سكان مدينة رديف من غير ما تعطي المقابل من غير ما تكفيهم من غير ما تجازيهم بتنمية مستدامة محافظة على البيئة بخلق معناها مشاريع تنص نسبة البطالة الهائلة اللي موجودة في رديف تغير شيء بالعكس زادت زادت هو على مستوى المطالب باقي المطالب ديما مرفوعه هي هي خاطر ما تغير شيء مطالب 2008 ما تحقق منها حتى حاجه مع, مع الوضع انه ماشي عندنا السوق على البنيه التحتيه الصحه البيئه التشغيل التشغيل باقي ديما غير الهش تسمع مثلا او وقعوا انسلابات في شركه البيئه والدراسه وقعوا انسلابات مع الشمول آه، حظاير كما اشكال هشه هش نتاع اما اراده سياسيه قويه باش تصلح الوضع تصلح انا كيش كشعب انا انا قاعدين واقفين وننتظر كان ثم اراده سياسيه قويه يعني باش تصلح الفساد الموجود على مستوى شركه المصدر والمنطقه من تنميه كريه تحتيه معناها خدمات صحيه واجتماعيه صحيح انا كاين شنو المطالب المرفوعه من 2008 اللي هي مازالت مرفوعه انضافت اليها مطالب اخرى اكثر اهميه اللي هي محاسبه الناس هذم اللي قتلت الشهداء والجرحى الناس المعاقين معناها اللي اللي ما عادش ما عادش نسمعوا عليهم حتى حاجه حتى حتى الاحزاب السياسيه اللي كانت معناها عملتها معناها ادوات معناها انتخابيه ما عادش مطروحه وينهم القتله والمجرمين هذوما وين ما عادش طالبوا بهم وانا نسمع ناس تدافع على الامن نحاول الامن ونرجع الامن وما شنو ولا ولا يحبونا معناها كاننا نوقفوا مع الامن لو هذاك جاء امن جمهوري نوقفوا نوقفوا معاه ونتعاونوا معاه نفس البوليس شباب اليوم يلقى روحه حاضر من خلال الحديث ومن خلال المشاهدة ومن خلال معناها الوجود الميداني ومن خلال معناها التواصل ما بين معناها المناضلين اللي شاركوا في 2008 وفي محطات ما قبل 2008 الشباب اكتسب خبرة واكتسب أبجديات النضال شباب اليوم ينجم يتعامل واحد عندنا شباب معناها في لاج تاع 13 و 14 سنة قادر أنه يقود مسيرة قادر انه ياثر مسيره قادر انه كيف يخرج في وقت احتجاجيه ولا اعتصام ما يخرجش على القانون يخرج بطريقه سلميه وطريقه حضاريه هذا كله يرجع كما قلت لك بفضل المنظمين اللي اكتسبوا خبره وما احتفظوش بها هما وحدهم بالعكس مروها للشباب ومروها للناس حتى في الديار بالتواصل مع العباد وبالاجتماعات العامه في الساحات العامه وهي ساحه الاتحاد والقهوه هذه تشعل الشباب اكتسب الخبره هذه وشباب اليوم قادر وحده من غير غير تاطير انه يخرج ويأثر ويشوف معناها ويخرج ويواصل المسيره ويواصل النضال الرجوع القوى الثورية للشارع وللسيطرة هي التوحد هي الابتعاد عن حالة التشرذم والتشتت اللي قاعدين نعيشها قاعدين نعيشوها والابتعاد معناها كما قلت لك على المصلحه الحزبيه الضيقه، اليوم القوات الثوريه نشوفوا انها نست الخصم الرئيسي اللي هو عوده التجمع ولا الترويكا والقرارات نتاعهم وبدت تتحارب في بعضها، اليوم يلزمنا نتخلوا على الحاله هذيك ونوحدوا الجهود ونوحدوا المشروع. لازم القوى الثوريه تتبنى مشروع واحد وتسعى في مشروع واحد ونطوروا الخطابات بالدخول في المجالس المحليه والجهويه والضغط على مجلس النواب أنه يسن القوانين اليوم في صالح الشعب وفي صالح القوى الثورية الموجودة في تونس